Seine bewegte Vergangenheit sieht man diesem niedlichen Kerlchen wahrlich nicht an. Heute süßer, weicher Bär und in seinem früheren Leben bereits als PET-Flasche im Einsatz. Die neuen Minifeed recycle bären werden zu 100% aus genutzten und recycelten PET-Flaschen hergestellt. Die Flaschen werden zunächst gereinigt, zerkleinert und zu Regranulat verarbeitet. Aus diesem Regranulat werden anschließend Fasern hergestellt, die als Grundmaterial für unsere superweichen Kuschelbeeren dienen. Eine weitere Besonderheit dieser Serie ist, dass bei diesem Modell sowohl Augen als auch Nase aufgestickt werden, somit kann auch hier auf weitere Plastikteile während der Herstellung verzichtet werden. Das schont die Umwelt, denn hierdurch ist der Recycle bär auch selbst wieder recycelbar. Dieser kuschelig weiche Bär ist in den Farben Braun und Creme sowie in den Größen S und M verfügbar. Wie alle Minifeed-Kuscheltiere bieten auch die Recycle-Bären vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung mit ihrem Logo. Egal ob mit niedlichem Mini-T-Shirt in bis zu 12 Farben, lässiger Jeansjacke oder cooler Sonnenbrille. Bei der Gestaltung ihres persönlichen Werbeträgers können sie auf vielfältige Optionen zurückgreifen. Wer jetzt nicht nur einen nachhaltig guten Eindruck machen möchte, sondern auch ressourcenschonend werben will, sollte sich diese Neuheit nicht entgehen lassen. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.